Мешканка Маріуполя Оксана згадує, ворожий снаряд потрапив до її будинку 12 березня. Від отриманих поранень її мама загинула. Мы жили в разных районах, и так получилось, что мы сначала были в убежище, потом уже там находиться было невозможно, потому что ребенок все-таки маленький, а там куча людей, это ну, невозможно было уже там. Вот. Мы приехали к себе домой, потом ударная волна, У нас э, дом чуть-чуть разрушился. Мы решили ехать э, в другой район, более безопасный к маме. Э, заехали к моей маме, потом поехали к маме мужа. И остались там. Вот. И все. И на следующий день приходит папа, плачет, говорит, что мамы больше нет. Упал снаряд, прям в дом попал. Вот, а она как раз нагнулась, она была на улице. Она нагнулась парить ручки у костра. Mm-hmm. И все, и осколок прилетел в голову, папа, а папа зашел просто за угол, он выгля... ну, выглядывает, мама лежит, он к ней берет ее на руки, а там ну, уже на нем все, и мозги, и кровь, и вот это вот все. Поховати найріднішу людину поки Оксані не вдалося. Она лежит в гараже, ни одна служба не работает. Э, Ну, хоронить в общей яме мы с папой отказались, потому что, Ну, чтобы вы понимали, мама носила еду к нам в убежище. Это ну, дорога длинная. Э, носила горяченького. И говорит, ну, я маме говорю, мама, извини, но мы тут кормим не только себя, но и других деток, потому что не у всех есть возможность кушать э, горяченького. И мама говорит, лишь бы все были здоровы и живы. Э, она работала продавцом в Грации, э, работала надо последнего. Я ей говорила, мама, пожалуйста, беги в укрытие, беги в убежище. Нет, а кто будет людей кормить? Ну, то есть человек вообще ангел. Ну, и вот такая вот судьба. Муж Мама, ты лишился про кого работы. говоришь? Про соседку сына. Он не знает еще. Там соседи. Про соседей. Мне кажется, это что-то подозрительное, потому что ты говоришь «мама». Это мама моей подруги, Макарчик. Смотри, телефон, не смотри. Ты признайся уже. давай играй. Вирішили виїхати це коли? От вчора, позавчора це було таке рішення. Чи давно взагалі планували? Мы вообще, нам звонили знакомые уже 21-го. Э, Собирают все сумки, ну, тревожные эти сумки. Мне когда муж подошел, сказал, я испугалась. Я ну, куда ехать, зачем, ну, как, все оставлять. Ну, как бы уже живем, все тихо, все спокойно. И, конечно, когда 24-го проснулись, уже у нас вот так вот с мужем трясет, мы ничего не понимаем, что происходит, звучит сирена, ну, вокруг стреляют, непонятно что. Вот. Но мы все равно не уезжали. Мы думали, ну вот-вот и все закончится. Чоловік Оксани Вадим каже, покинули Маріуполь, адже там вже неможливо було перебувати. Ни магазинов, ничего не было, обстрелы были постоянные. Рядом с нами тоже падала бомба. М, Повылетали все окна, все повыгибались двери и ворота. А там, де ви жили, це багатоповерхівка чи приватний Это был будинок? частный дом, но когда попала бомба рядом с нами, это буквально в 50 метрах от нас было. Э, девятиэтажка, которая стояла рядом, полностью оказалась без окон. У нас тоже вылетели окна, но некоторые окна удалось спасти путем э, подставления там, деревяшек и дверей. Вот. Маленький просто прятался и хотел скрыться, куда-то сбежать. Постарше он уже как бы понимал это, рисовал рисунки даже там про то, как бомба попадает в дом. Тоже боялся, переживал, знал, что нужно делать, знал, что нужно закрывать рот, о, вернее, открывать рот и закрывать уши. Прятался, когда слышал да, какие-то звуки. Сначала мы были в убежище, потом приехали домой. Там было темно нереально. Кстати, не удивляйся, но мы Приехали домой, когда был комендантский час. Тут более спокойно? Да тут вообще не слышно ни вертолетов, ни станков вообще. Это тебя радует? Да. Угу. Какие? В Мариуполе там вообще ни света, ни газа, ни... Ничего. Уезжали с женой и с э, моей мамой и бабушкой. Вот. Эм, д- Дорога была очень тяжелая. Много блокпостов. В частности, это русские, они проверяли. Когда доехали до границы Запорожья, уже было полегче. Надалі родина із двома дітьми та родичами рушила з Запоріжжя до Тернополя. Новини на Суспільному. Запоріжжя. этого крыла. Все.